Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov dünən vəfat edən xalq artisti Avtandel İsrafilovla bağlı xatirələrini bölüşüb. Bu barədə söz ustası olaya açıqlama verib. O, qarmon ifadəsi haqda bunları söyləyib. Avtandil müəllimlə çox xatirələrim var. Xeyli məclislərdə birgə olmuşuq. Bir dəfə efirdə çəkilişdə idik. Mən də meyxanaçı, həmkarım da köynək geymişdik. Bizi çağırdı, dedi ki, bundan sonra çəkilişlərə kostyumda gələcəksiniz. Allah rəhmət etsin, çox gözəl insan idi. Ona zəng etmişdim, dedi, yaxşılaşım, yığışacağıq, gözəl məclis keçirəcəyik. Musiqiçilər, meyxanaçılar, orada olacaq. Tarixdə qaldı. Həyatdır. Nə etmək olar? Əzizlərinin başı sağ olsun. Allah rəhmət eləsin.